嘘嘘嘘嘘！哎，这个再来几遍，嘘嘘嘘嘘！嘘，别划走，你看一下这招你会不会？你先看看会不会再走啊！正蹬真的蹦啊，假动作蹦。哎，这招哈，再来一个啊，假动作右手的蹦。哎，是会吗？这个是正蹬假动作特别好用啊，我教你们一下。虽然你打实战很多时候不打泰拳规则，对吧？怕。 头破血流的，但是你打靶也很爽的。你看，正蹬，我们先牵制他一下，别蹬太远。如果蹬得太远，嘣！你看，你看他去哪儿啊？你回不来啊！控制一下就行了。嘣，好，假动作，落地，嘣，借这个力横向水平肘法，再来一遍啊！假动作，嘘，有这种感觉很爽，对不对？或者右手调肘、横肘都行，做调肘，好吧？假动作，看假假动作往前的时候，你看就是这种感觉，划小船的感觉，你。 走，对，落地，看他是老手还是新手。如果是老手的话，你脚正蹬假动作不要完全伸出去，有可能被他接腿，对吧？老手很敏感，稍微 <tsk> 抬腿他就有反应了。对于新手，你得把假动作给做透一点。哎哎，今天我呀，这种感觉，理解吧？走，哎，对吧？比如左手，咱们可以加点技术，对吧？加个组合，左左手右膝没问题。嘘嘘，OK，右手右手左膝，对吧？嘘嘘。 嘘， <laughs> 哎，右肘左膝，再加右横肘，可以吧？再来一遍，走。嘘，嘘，嘘，嘘，嘘，喂，就很爽，对吧？换个角度，再来一遍这个。嘘，嘘，嘘，嘘，嘘，喂，很爽，对吧？可以练一下，大家很爽，就是打不打实战，对吧？街头遇到那种欺负猫猫狗狗的人， <laughs> 就练一下，没坏处，好吧？感谢收看。